Ang araw nga ay inanunsyo na ng ABS-CBN at Dreamscape ang mga gaganap sa Filipino adaptation ng Dr. Foster, ang hit BBC Studio series na nakilala din sa South Korean adaptation nito na The World of the Married. Gaganap sa mga pangunahing karakter sina Saidan Haranilia, as Gio Ilustre, Sue Ramirez, as Lexi Lucero, Sanjo Marudo as David Ilustre, and Jody Maria as Doktora Jill Ilustre. The Broken Marriage Vow ang title ng Filipino adaptation ng serye na idedirect ni Concepcion Makatuno. And finally nga ay mayroon ng uh, mukha ang ating mga lead roles na mga ilang linggo na rin nating hinuhulaan. So, anong naging reaction nyo na finally ay may mga mukha na ang gaganap dito sa lead roles ng The Broken Marriage Vow? Comment down below ang inyong mga reaction, guys. Narito nga ang first images na nirelease ng ABS-CBN para nga dito sa The Broken Marriage Bow. Narito ang mga main characters natin na sina Jody Santa Maria, Sanjo Marudo, Sue Ramirez, and of course, Saijan Haranilia. For any comments and reactions, just comment down below guys. Ano ba ang naging reaction ninyo dito? Isa ba sa napili ang inyong mga hula na magiging lead characters dito sa Filipino adaptation na ito? Just comment down below.